はあマジ今日は弁当作みました卵焼きポテサラダはチーソーの煮けとなすびの煮さしたくあん山砕けなすの焼いたやつあちゃうこれハンバーグだ一番楽しみだったのにこっちがなすびでねそれではいただきますこのね卵焼きがたまらんね 前に寝てたんですよ爆睡で目が覚めたらここになんかシールが貼ってあるんですよねなんでこれと思って探したんですけどそんなこと分からんし K が大笑いしてるんですよ何でそれ笑うのって聞いたら鏡見切りはって言うんで鏡見に行ったら顔中に小さいシールが貼ってあって まりませんよもう。だってこれオクラだオクラ何でそんなことも分かる 特にありません小学校の頃はね、毎日海にきましたからね、海行って泳いで、釣りして、あ、うまい。 食えっと思いついたんだけど中学3年生の時に ソーランドがあるじゃないですかあれね担任に呼び出されて「お前の指示ではここは難しいぞ」って言われて「じいやでも受けます」じゃあ、て私立だったんでね公立も受けましたけど をを開けたら、やっぱり第一脂肪が失格で、第二脂肪の効率に通ったんですけども、 したすいませんでした今になって言いますけどやらしいやつですね うちの車、あと50キロ走ったら14万キロ達成なんですよ。でもまだまだ走れるかな、伸ばしようかなと思ってるけど、まあ、エンジニアの人はそろそろ考えた方がいいんじゃないかっていうんですよね。 どう思いますか皆様14万キロってあ普通にあるのかなわかんないけどあのね、車で走ってたら、いきなりハトがね、目の真ん前を横切るわけよ。 今までにブレーキ踏んでよけたんだけど、なんか鉄のパイプみたいなもんで引き切ってる部分に接触しちゃったんですよ。左目が行っちゃって、あとはまあ大丈夫なかったんですけどね。あのクソバトどうしようと思って。でもどんだけしてもわからんしな。 こちはお前、今まには海行けなかったな。 そうだ、この間、子犬がいたんですよ。このぐらいかな。生後2ヶ月ぐらいかな。で、初めてやるととても喜ぶんですけども、張り切りすぎて、こっち見ながら前前進むから、そうこにかまってた車の傷ゼロのナンバーに、ガーンって構造部、 <laughs> 突撃して、キャイーンって言って、 <laughs> もう笑っちゃいましたね。 毎日食べてるけど、米すごいうまいですね。米がないとうにが成熟しないですよ。米もありますしね。とか言って、これが、しかきなんでょう。で、それ食べ続けたら、小じゃないわ。なんちゅうの米虫。なんか湧いちゃって、取れなくなったんで、 処分して今日は財産買ってきました い弱いにしてみれば子供に介護されるのは嫌だろうなと思いながら病院のね送り迎えぐらいはしますよ生活のね範囲がどこまで安いのか 夏がい格安も好きだけど指差しも好きだね もうコロナワクチン終わりましたが僕は2回目終わりまして今のところ3回ずつ一生ないみたいだからこれで終わりなのかなと思ってるんですけどね 円差は5000万円とか、日本のね、それマジかよと思うけど、毎日東京なんか3000人とか4000人とか行くでしょ。大阪だってもう最近増えてきて、緊急事態宣言されましたよね。 東京で手術受けたんですよ。喉の手術ね。んで、大病院なんですけども、そこがわからなくて、とりあえずエレベーターのっめみようと思って、エレベーター乗って、そして女の人が入ってきて、で、ドア閉めて、何回ですかって言ったんですよ。じゃあ何かお願いしますって言って、隣に、ニコショコ動画の人ですね、って言われて、ええー、俺マスク顔出してないし、なんでわかったんだ マスクするのは無茶がありますからね。何が分かったんだやっぱ声かな。ガラガラ覚えてから。あのね、まず俺、東京にクレアっていうか、マンションがあるんですけども、そこの管理人さんもね、そんなことよく知らないんですよ。で、ある時期になると、そこに来て生活するもんだから、そんなこと知らないんですよね。 毎日顔すりゃわかるんですけども、もう痛いなかったりするんで、そしたらエレベーターホールのところに最近不審者がいますので気をつけてくださいって張り紙がされたんですね。 <laughs> それで、俺が誰と一緒にそこにいるかっていうと、その掲示板あっという間に撤去されました。やっぱ不安に思ってたんですかね。 障害を歩いてたんですよ。そしたらね、まあ多分中国か韓国かの人だと思うんですけども、お兄さんお兄さん遊びに行きましょう。とか言って、無理いっぱいわけですよ。いやいやいや、俺はもうそんなんじゃないからって言っても、お兄さんちょっとだけちょっとだけ聞かないんですよね。ここで説教食らわしてもなんだなと思って、いやもう俺本当にお金も持ってないんで、ごめんなさいって言って帰ったんですけどね、怖いですよね。 お客さんは事務所みたいなのを整理して、で、それでいくらかもらう。客は女の子と一緒になって、マッサージという名目でマッサージしてもらうんですけども、あの日ね、マイクで引っかかっちゃって、そこ行くことになったんですよ。そんな、全然エッチな店ではないですよ。ただ本当に純粋にマッサージしてくれます。背中に乗ってもらうのはね、すんごい気持ちいいの。ボイボキじゃなくてね。 年はそこそこ一におじししたんですけども、あなた、韓国に来ればモテるよって言われて、え、マジでそんな価値あるのみたいにね、お兄さん、韓国来たらモテるよ。この言葉がね、頭が離れない。韓国に行こう、韓国に行こうって思ってても、そんなんね、 これ山草できるんですよ。山の草だけ。中国でしか栽培されてないみたい。で、中国は食に関していろいろ問題があったでしょう。独立業者とかありましたしね。でもね、ここは日本の会社が経営していて、本当にすごいしっかりしてるんで、安心して食べられます。 考え出した人、歴史上のすごい人なんですけども、真似させてもらいました。すいません。もうしないと思いますけど、するかもしれません。こんな発想なかったからね。まあ、今日は美味しいご飯をいっぱい食べました。それでは、今日ごちそうさまでした。